Sí. <laughs> Куку, -ку, ёпта. Отстань, говно собачье. Лови псину, пес. Рекс Кекс и балбес взять его. drop is coming. <laughs> Да иди ты в жопу. Фу бля вонища. Заклейте мне ноздрища. Ты что там кидаешь? Белка дупловая. Шкура ты ржавая.